Halo, terima kasih sudah mau kemakan clickbait gua. Tapi buat yang udah tahu ini clickbait, selamat. Gua nggak bakal bikin tontonan ini jadi sia-sia karena gua bakal masukin fundamental sulap dalam video ini. Oh iya, udah subscribe dan klik loncengnya belum? Buat yang belum nonton bagian pertama, cek linknya di deskripsi ya. Yang pertama, main pakai gigi. Yang sebetulnya gua lakukan adalah memainkan hammer on dan pull off, cuma gitarnya aja dibalik. Dan tangannya jadi nggak kelihatan. Disulap, fundamental ini disebut mind the gap. Penonton tahu kalau suara gitar elektrik berasal dari pick up-nya. Posisi pick up di dekat mulut ini bikin orang mikir, wah senarnya digigit. Malah ada video tolol yang bilang senarnya dijilatin. Clickbait, mana mungkin? Gua kan gak punya gigi, boro-boro keluarin lidah. Yang kedua, open string lagi. Soalnya di video pertama pernah gue bahas juga, ini contohnya. Kita hanya boleh pakai senar yang nadanya ada di dalam chord progression lagunya. Misalnya, kita nggak main open string G kalau lagunya berada di kunci A. Soalnya, kunci A cuma ada F sharp dan G sharp, nggak ada G. A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, A. Jadi selalu bikin perencanaan, tapi mainkan seolah-olah ini adalah improvisasi. Disulap, ini disebut write the script. Yang ketiga, pinch harmonic atau bahasa kerennya squeal. Ini contohnya. Caranya adalah dengan memindahkan posisi tangan yang melakukan picking. Ini metode yang sama yang dilakukan Joe Satriani, tapi beliau menambahkan dive wavy bar buat efek yang lebih gagah. Keempat, tangan disilang. Secara psikologis, orang berpikir kalau bermain gitar itu picking dan serami pakai tangan kanan dan nadanya di tangan kiri, kecuali yang kidal ya. Membalikan penggunaan tangan ini bikin kita langsung kelihatan jago. Trik ketiga dan keempat tadi disebut employ the familiar. Kelima, sesulit apapun permainan lu, lakukan dengan tersenyum. Itu bakal bikin efek jago lu meningkat 1000% masalah, tapi kalau lu santai dan nggak panik, penonton bakal mikir, hmm, mungkin memang harusnya dimainkan begitu. Dan sebagian dari mereka bakal mikir kalau ilmu mereka yang nggak nyampe disulap. Ini disebut control the frame. Nah, gimana menurut lu? Trik sulap mana yang paling pas diaplikasikan ke permainan gitar? Tulis di komen ya.